Simão. Tá chegando. Chama de um. Vai. مستم سپور جانم هستم مستم مستم سپور جانم هستم ابریشم قرمزی و دارش بستم ابریشم باز آمدنی مرا خدا میداند باز آمدنی مرا خدا میداند از

چقدرش کابانه یک دختر که شیر زمانه یک دختر که شیر زمانه